Ja? Bé, farà temps que espereu aquest missatge. Eh, som Marc i Enric, els creadors de BLC ETC, i bé, fem aquest un missatge un poc per, per fer un, un refresh d'on estem, no? En quin punt estem. Eh, havíem dit que el projecte acabaria molt abans, però bueno, al final s'hem retrasat, no vam ser realistes, no vam calcular bé el temps que, que necessitàvem per a cada cosa, però bé, ja podem dir que el projecte està bastant encaminat, hem acabat ja l'anàlisi complet del, de les imatges, de tot el treball que tenim. Ja hem començat a, a definir com acabarà el projecte final i calculem que en els propers mesos eh, us anirem donant noves notícies amb, amb novetats del que, de com està el projecte. Vols afegir alguna cosa, Enric? No? Molt bé, doncs moltes gràcies i blcetc.net.